Hamburger Central. yo, Minecraft. короче о бассаг ашылат экен ресторан курабыз короче ырасын айтқанда Бу картаны онша түсініп аткан жокмун жатыр эй а холодильник сыртта жасып жазып еді күші көше жақсы енді алуға мәжбүрмін ей құдай өзің кешіргесең бісміллә бісміллә бісміллә деп айта берейік өзі соңғы рет ұғым болсақ дүние пүния деген жерлерде не болып жатыр күтіп тұрың бытау ала алмайды екенбіз короче қоймайсың ба бұған ой көзі халатыңа халатым әш үшеуіне тоярсаң ол төрт доллар істедік тығыл келе әурейін нагап мына жақтан сатып келейік оны сатайын а мына жақта тұратын зат екен порк бұлардың ешқайсысында зат жоқ қой е? короче анық қылып айтқанда Әміз үшеуіне тояды, үшеуінің кемге тоймайды. О, 8 доллар болды. Тағы ене келатсыз ма? Маңына Тоймайсам ба, деседі. Тоймайсам ба бұғанам? әшікке семіріп кетесіз ғой тәрізде парғез тұту керек негізі бар ғой білесіз бе соны парғез тұтуыңыз керек сіздер ау он екі долларымыз бар он долларға мынау не зат енді э, биф пурчазес дей ма короче сол мынау не зат енді не қылды бұл біздерге не пайда берді мына жерде не зат бар енді короче қызық зат айтайын ба сіздерге көрдіңіз бе тазадан шыққан кім тек алмасты көрді содан мен тек алмасты көрдім тұғыл ұл бұл жерде жоқ зат мына жаққа деп өткереміз да енді О, мына жерде шықты мында мосүйка жоқ осы шығар стекке ұқсаған бірақ анау муттонды тонды көрсетіп тұрды да обана короче отыз алты доллар өрсіледі әлбетте бүгін сыртқа шығып көрейік не заттар бар екен сыртта Яқшы, яқшы. бізге қайтамыз بتي <laughs> алмаста мыналар э, мәселен тоймай ма деймін де ол екеуіне тойды манағыдай парғыз түтіп көрген адам екен короче расын айтқанда э, қызық зат бұл майнкрафттың бір багы қарап тұрыңдар мына қара майнкрафтта домалақ зат жоқ дейтін еді мында бар екен ғой домалақ зат мында мынаның саясы бар екен ал кешесіз ұмытып кетпе қаншелер көп берсек бұлар соншелер семіреді екен да көп берсек соншелер семіреді әлбетте бұл картада он жақ болсаңыз бұл телеграм каналда болады телеграм канал ссылкасы болса описанияда описанияға өтіп көк жазуды басасыз телеграм канал деген басасыз жаңағы құрсын әмірзатларға кіріп жүрмең реклама үшін телеграм канал тағы бір заттар бар бір нәрсе деген телеграм каналдар бар бірталай телеграм канал расын айтқанда көп жүйде көп жүйде көп О, тағы мына жерден алу керек еді расын айтқанда алып тұру керек сол жерден мынаған мынаны қоямыз стейк піссін бұдан мынау мал мынау шошқа короче сондай о сегізін жеп кетті семіз болғанда да бір жүз он килограмм міндет тағыл о біреуін жеп кетіп парғыз түтіп үйренген адам екен бұл көшеге шыға алмаймыз кеңсі енді че то екеуін жеп кетті у бана не зат жесең о әне кетті болды бірталай ет жинадық мында осы жерде тұра береміз енді өмірлікке тұрып қаламыз жетпіс төрт доллар бізде ғой сексен доллар былай аяқ созып жата береміз әне ринбил to start job мынаны істейміз жұмысты трин трин қылу үшін мынаны басамыз заттистағыл ешкім мына шошқа көзін жемей ма деймін бұл жетелерім мұсылман ба деймін расын айтқанда осы жетелерім мұсылман о біреу алып кетті еще болмаса бір жүз екі доллар е молодцы былай жүрмін мен қатең басса тезірек басса менің уақытым жоқ менің уақытым сіздердікіндей емес көп емес біздің уақытым біліп алыңыз соны жақшы ма біліп ал геліңе десең жақшы ма 그 둘이 бе любойын жарамай ақшыма тезірек кел соның үшін бір жүз жетпіс екі доллар болды екі жүз доллар апгрейд бір жүз елу долларлығына апгрейд қылып тұра берейік әзірше біздер там күшейіп кеткеннен кейін апгрейд қыламыз өзіміз тұрамыз жерде короче видеоны тауыспаймын мен он минут болады кемінде видеолар біреулер бес минут болып қалды ғой десеңдер видеолар сондай болып қалды да короче жеп кетші ше мына жерге тастап кетсем сатыла ма екен қана көрейік иә мынаны тастап кетеміз қара сатылмайды екен өзім тұруым керек екен деп басымды аяқ көтеріп тұруым керек екен короче расын айтқанда сол айтқанда соны айтқанда короче видеоны кесіп тастап жатпын өзім монтажланбай видеоны кесіп тастап жатпын да деп тұрып қайтадан қайтадан шығып кеттіремін болды сөйтіп кесіп тастап